eskertu, antolatzaile eh, egin diaten gombidatena zuekin oso bihotzekoa dudan gai bat partekatzeko aukera bat indiaten eta orain txere eskertu behar eh, aurretik izan ditugun eh, bi azalpenei hain zuzen ere ba, esan behar nituen enbaroza gultzatzera ba, datuzelako por alusiones, hasiko naiz, eh, Xabierrek eh, zuzenean bota baitit eh, eh, Orduan, eh, esan beharra daukat, nik elean iztasunean sinista dudala, bide luze bat egin dudala horren inguruan, eta eh, hizkuntzen arteko elkarren sinisten dut, hizkuntzak bata bestearekin elikatu, elkar elikatu egiten dutela, eta elkar, elkarren eh, elikadura horretan garatzen direla sinisten dut, eleanistasun gehigarria posible dala eta gertatzen dela sinisten dut, frogatu dudalako, eta beraz, e, ez dut uste soluzioa danik eh, bakoitzari begira jartzea eta noiz bat eta noiz bestea eta Eh, horrelako e, eh, defensa sistemetara bueltatzea ez dut uste soluzioa danik, bezik eta ikuspegi integralago bat, hain zuzen ere, zabalago bat e, eh, plantatu beharra ikusten dut nik izkuntzen trataera, daukagun eta aurrera begira egin behar dugula lana eta aurrera begira hortan hizkuntzen arteko junetorri horiek nahi eta nahi ditugu eta, eta ikuspegi elean iztu norokor hori ere baita nahi ezkoa dugu. Eta uste, aipatu diran eh, datuetan, pena mandik demora pixka bat gehiago ez gauzak afinartzeko, zen benetan izan da, zaparra da oso interesgarria, baina handia izan da, eta datuak ba, askotan, guen, eh, e, eh, pixka bat lasaitasunez aztertu egin behar dira, eta baina bai, iruditzen zait, aipatzen ari naizen, elean iztasun gehiagarriaren eta ikuspegi integral honen aldeko batu garbi bat eman eta hori da, elean iztasun egitasmoak dituzten ikastetxeak egiten dute laurera, hizkuntza guztietan hobetu ari dira da beraz, eh, hain zuzen ere, proiektu elean iztu horiek dituzten ikastetxeak dira, ikuspegi integral bat garatzen ari direnak, elkarlanean ari direnak, iparra garbi jarri direnak izkuntza trataera, eta eta eh, erabakiak hartu dituztenak, plangitza gehi dituztenak, eta elkarrekin lanean aurrera dituztenak, eta maitza hor dut. bidea hori dela, eta zuzen ere horregatik hizkuntzaren trataera integrala da niretzat ere. Eh. Eh, integral kontzeptua Eko berritzat, integrala eta integratua neko berritzat e, gerratu zaigu, e, ziberrin, e, uste e, batzutan asgarria ere gertatzen zaigula, zer da bata eta zer da bestea. Nik banaketa garria egiten dut, ez da egiterrea badan, baina baino uste lagungarri egiten dela, izkutzen trataera integrala e, ikuspegi orokor horretan ikusten dut, hizkuntza guztiak eta komuni, eskolako komunikazio guztiak barne hartzen dituen trataera, ez integrala, zen ere, oro hartzailea dena, eta integratua ba, gehiago hizkuntza esparruko kurrikulumaren e, eh, barruko ikuspegi disiplinarrangoa bezala planteatuko nuke eta hizkuntzen artean gertatzen dira unetorri horiek kudeatzeko egiten lan plantamendua. Eta uste, e, gure bizailoa pixka bat horrela planteatuta ditugula. integrala hizkuntza guztiak eta komunikazio eremu guztiak planteatzen dutu denean garbi dago eh atzian dagoen plantamendu garbia da hizkuntzak eh, ez dirala ikasten eta gero erabiltzen erabiliz ikasten dirala eginez ikasten dira hasta hizkuntzak egiten ditugu une bakoitzean ari gera hizkuntza elikatzen eta hizkuntza garatzen. Eh, hor ere, nahiko pozgarria egin zait eman, den dato bat, eta hau da, gaitasun handienak daukaten ikasleek, erabilera handiagoa ere bat dutela, eta pentsatzen dut kontrako bidea ere berdin-berdin gertatuko dela, erabili gehiago egiten duen horrek, ba, gaitasun handiagoa garatzen duela. Ezta. Hizkuntzak egin egiten dira, eta egin horretan, ekite horretan, ikasten dira, garatzen dira. Eta beraz, eskolako ekimen guztien bitartez, ari gera, izkuntza eh, garatzen laguntzen hizkuntzak garatzen laguntzen ikaslei, eta hortan guztio gara erantzule. Guztio gara erantzule, guztio gara hor gertatzen denaren eh, Barkatu baino, sarrera aldatu egin dut eta orain, bueno. Ez iraten dagoen beste kontzeptu importante bat, e, azpimarratu nahiko nuke, zen hau bai dala, e, e, gaur esan diranekin ere e, guztiz bat, nat, bat nator, bada e, momentu honetan garbi uki behar dugun zerbait, ezta? Eleritasuna hezkuntza iztunaren baitan. E, inglesaren kezka izan dugu azken urte hauetan oso tegit, modan jarri zaigun gai bada, eta egiten ben zenbat, zau, zenbat eh, ikastetxe zaudeten inglesa, inglesez gaiak eh, irakasten. Eskualtzatzen bat zute bizkoat ikusteko? Asko! Ingleseko irakasle, etzeraten hok zen bazeaten? Ez, etzeraten hok. beste arloetako irakasleak, orain inglesez Hizkuntzako irakasle bai, baina beste arlo bai, beste arlotako ikasgaiak irakasten ari zaretu momentu bai. Horrek esan nahi du entzulegoaren gehiengoa inglesarekin kezkatuta datorrela. Hala? Uste eh, eh, asko asko eh, asko ikusi ditu. Hori da gertatzen ari zaiguna. Momentu honetan badirudi, inglesak sortzen dizkigula kezka nagusiak eta eta normala da hori, azkenean e, badakigu ikasgai bat ingelesa ematen dugun momentuan ikasleen gana iristeko pareta daukagula, eta hizkuntzaren pareta daukagula. Guk eh, irakatzen nahi duguna, bideratu nahi dugun ezagutza, prozedura, kompetentzia hori bideratzeko paretan kontra jo eta pareta hori zulatzeko bideak bilatu behar ditugula eta hortan e, urte hauetan bide luze egin dugu eta oso interesgarria. Eh? Behartuta paretan kontra burua, buruarekin jo dugunean, behartuta izan geha gauzak austartzeko, ze izkuntz sortzen dira, hizkuntza akademikoak zer suposatzen dien ikasleei, eta horren inguruan horri nola erantzun bideak bilatzeko. Garbi ikusi dugu, baliabide oso onak behar ditugula, irakasleen hizkuntza maila, hizkuntza eredua, eta baita ere restakuntza didaktikoa izugarri ona behar dela, elementu hori guztiak oso oso agerian jartzaizkigu inglesaren kasuan. Euskararekin zer gertatzen zaigu? Euskararekin sortzen, sortzen zaigun leloa, etengabekoa, duela gutxi berriro ere, da, bere duan behar dugu. dere eduan daude maitzarik onenak, dere duan behar dugu. dere duan Zanaet, ikusten ari gera, bilakaera hori da, eta hor daukagu. Oain, beru horrekin zer egin. Erantzuna, erantzun bakarra ez da hori. Bada, importantea da. Euskaraz bizitzeko eta ikasteko inguru egoki bat eukitzea oso importantea da e, Euskara garrantzeko. Baina hortik aurrera zer? Argitxoaren kriseluaren izpi magikoekin, badirudi Euskara osmosis bidez sartzen zaigura, ba ez? Konturatu behar gara, Gura dauden ikasleek, bigarren hizkuntza batean ari direla ikasten, eta ikastearekin batera, gure gure ikasgaiak edo gure ezagutza horiek baneratzearekin batera, hizkuntza ere ikasten ari dira. Taskotan, jokatzen dugu, hizkuntza lista garden bat izango balitz bezala, ezta? Euskera, gutxi gora bera jarraitzen dute, gutxi gora bera eskaitzen dizkiegun e, eh, zereginak bideratzeko gai dira, eta hor, badirudi, edukitara edo kompetentzitara iristeko. Dantzen ari geran, edo irakatzen ari geran urtara iristeko, ba, kristal garden badaukagula hizkuntzarena eta konturature ez gara egiten. Baina gure ikasle askok eta askok, pareta, batzuk pareta bera ere, izango dute euskeraz, baina askok eta askok, gehien txunak, aski, kristal lausu bat besteik ez dutate. Eta hartzean dagoen hori bere ganatzeko, prozesatzeko, adierazteko laguntza behar dute. Ez dira gauza berriak, kristal hori garbitu egin behar dugu eta hori garbitzeko behar ditugu baliabideak, behar dugu hizkuntza agerian jarri, etengabe hizkuntzari begira jarri, Eta hor, eh, egin beharreko lana zehaztu eta sistematizatu da eh, behar da. Gaztelania oso, hori nire kezka ere bada, gaztelaniaren kasuan, uste terrez hitz egiten dugula ere, eta datuek bermatzen dute esaten duguna, gaztelania ba omen dakite, ez hemen, eskuak altxatu beharko ditu. nolago, pixkatxoak ezkatuta, ikasleen gaztelania mailarekin, Universidadean ikuste, dut. Bueno, euskera mailarekin esango dizuet, banago da, eh? Ingelesa mailarekin baita, eta... Estadistikak, estadistika, gaztelania ere zerbait egin beharra badaukagu, eta zorionez, gero eta gehiago. Gero eta gehiago, hainbat, hainbat testu ingurutan, zorionez, bizitza euskera zerkatzen dago. Zorion ez dio, horrek, esperantza pixka bat blako euskera Baina horrek esan nahi du ere, gaztelaniari erreparatu inbertzaiola, talin bat eztu seri erreparatu hartzaiola, kristal hori hor daukagula, eta etxean eta kalean egiten duten gaztelaniarekin, bagero, Madridera jo nahi baldin badira, eh, Universidadera ikastera, edo gozein lanbidetan, funtsesko lan bat egin nahi baldin badute, barazoak topatuko dituzte. Eta hori, ba, bizitzarako resatzen dugun horretan, hizkuntza guztiei begira jarri behar gerala esaten du, eta hori importantea da. Eta erantzunak, arazoak, beharrak, eta erantzunak ez diren jasuen. Berriro noa, eh, nesaten duen horretan ez da. Eskuntzen arteko elkar gauza asko daude hizkuntzen artean partekatzen diranak eta komunak diranak. Eta hoiei, hoiei begira jarri gara, eta ikuspegin integral horretan hoiei begira horri parra jarri eta danak elkarrekin egin dako nituzke hainbat lan. Gauza asko dakizkigu eta bide luzea egin dugu. Hoietako bat dakiguna da ba, gauza badala personarteko harremanetako hizkuntza, Eta bestea dela, eskolarako behar dugun hizkuntza akademikoa. Hizkuntza akademiko hori, guk baliatzen dugun hori, errestasunez baliatzen dugun hori ikasleak ikasi egin behar du, ikaslearen arrotza da, berdin dio, ama hizkuntza zein du, edo ze edo eskolara, eskolako hizkuntza bera duen edo ez, guztiontza da hizkuntza eh, akademiko, kognitibo akademiko hori berria hartza eta guztiok behar dute hori garatzeko laguntza. Guztiok ari gara eh, hizkuntza baliatzen tresna nagusia nagusitzat lanerako. Egi berde dio zer irakasten ari gara hizkuntza dugu tresna horretarako. Beraz, gure tresna hori nola baliatzen dugu eta, eta nola kudeatzen dugun, azkenean gure ardura da, eta erantzunkizun handia daukagu ikasleen eh, hizkuntza e, bilakara horretan, hau ere ez da berria diskurso hau, nesti, gara mago. <laughs> Uste, laro gaita marrean hasi nintzenean, kontzoekin hasi nintzenean, ja, e, aipatzen genuela, Eta hizkuntza izkuntza guztia gara, guztio gara hizkuntza irakasle, eta da, hizkuntzak egiten ditugun bakoitzean ari gera ereduak ematen, ari gera laguntzak ematen, ari gera bideak irikitzen ikaslei, eta erantzukizun hori bada. Babada garaia hori diskursotik operatibizazioa eh, ekartzeko, eta eh, orain daukagun eredu honetan, bagerian daukagu, oain ez da diskursoa gure erantzukizuna da. Ardura pasa zaigu eta oso garbia daukagu, komunikatzeko kompetentziaren e, eh, kooperatibizazioan eta nahi esko dugu guztion ardura da. Bai disiplinatako irakasleenak, bai hizkuntza irakasleenak, gero pixka aipatuko dut. Komunikatzeko kompetentzia honek besarkatzen ditu gauza guztiak eta baldintzatzen ditu hori ere ikusi dugu gau, baldintzatzen ditu beste gauza guztiak. Beste ikasketa prozesu guztia dago baldintzatuta E, hizkuntz kompetentzia horren e, mailarekin, Beraz, ba, serio hartzeko gaia daukagu, eta bada garaia pixka bat e, sistematizatzen. Aipatu da beste, beste datu interesgarri bat, gero uste Teresa kreatzen zuen aipatuko dula, baina irakurketaren kaso ez da ondo irakurtzen ez du nahi, ba ezin ditu ikasgaietako e, ikasketak garrazela bideratu. Normala, tresna ezin ba- ez badu ondo menperatzen, eta irakurtzea ez da zerbait ikasi, jakin eta bukatzen dana, Lehenengo mailako, ez hartzen dugu aste santurako edo geha. Hortik aurre hirugarren mailara arte eta hortik aurre badirudi jakin, jakin behar dutela eta ez dakitela eskestak dute irakurtzen, esaten dagoela. Bakoitza gure, gure ikasaierako, gure zereginetarako irakurketa tresna bezala baliatzen dugu, eta bakoitzak daukagu erantzukizuna tresna hori nola baliatu, nola kudeatu eta nola irakatzi. Eh, Pista batzuk. Eta nik uste balitugula batuak, hain zuzen ere, hain zuzen ere, lehen esaten genuen inglesa kezka hundia sortzen digula, pareta bat pagula, ba hor pila bat ikasi dugu. Urte batzu dira, eh? Bin, garen urtean hasi ginen eh, ikas gaiak ez irakasten, eta paretan kontra jotzen. Asko ikasi dugu, eta informazio asko daukagu gauzak nola egin. Eh, eta, eta baditugu partekatzeko modukoak eta, eta lantzeko modukoak. operatibizatzeko momentuan, zer dauka, batetik hizkuntza akademiko hori guztiok baliatzen dugu oinarrezko hizkuntza akademikorako behar komuna ditugu. Guztiok, berden dio zertan ari geran, gela barruan zer lan nota egiten dugun, guztiok dauka ditugu hainbat gauza komuna direnak. Gelan gertatzen den, irakaskuntza ikaskuntza prozesu horretan komuna diren gauzak eta erantzunak ere eta beharrak ere komunak ditugu. Hizkuntza baten edo bestean ikasle mota batek edo beste batek laguntzak beharko ditu. Aldamiajea beharko du. Ez dira gauza berriak, eh? Ari naiz, gauzak biltzen, ez... ez... asmatzak orain batean. Aldamiajea beharko du. Batzu beharko dute, oso oso oso, era xumean, oso oso era zehatzan laguntza. Eh, beharko dute eskutik helduta edo e, Bizikletaren eredua adibidea jarrita daukat beti batzen dugulako, ez da, hori ere aspaldiko metafora dugu, e, eh, izkuntza ikastea bizikletan ibiltzea bezala da, ez da. bizikleta horretan ibiltzeko batzuk behar dute zuarrezko laguntza. Eta beharko dute heldua irakasleak eskutik helduta edo e, laguntza barra horretatik helduta poliki-poliki bidea egitea. Hori da inglesean egin dugun bidea ematen dizkiogu eredu itxi itxiak, oso errepikakorrak, e, beti modu berean e, eskaini eta egiten degunak, laguntza bisual eta erabate, erabateko laguntzak eskainita, eta poliki-poliki badirpa ba ikaslea egin beharreko horiek egiten helduaren laguntzaz. Pixka bat gehiago ikasten ari danean, ba, gero eta autonomia gehiago, hain kurpitxoekin bidea egiten eta horria autonomia pixka da gehiago, bestera bateko prozedurak eskatzen dizkigu eta azkenia bere bizikletatxoan badikoa. Eskolan behar deguna da, hain zuzen ere, tresna kutsa bat, non kurpitxoiek eta barratxoiek dana bilduta ditugu, identifikatuta ditugu, komunean jarrita ditugu, eta kaxa hori guztionzat balia beharrea da, segun eta zizkuntzatan ari geran hartuko dugu edo ez dugu hartuko, korpiltxo hartuko dugu, barra hartuko dugu edo zer ez dugu hartuko, eta beste hizkuntza baten ari baldin bagea, tana beharko dugu, ikasle honek beharko ditu urrubiltxoak eta honek ez ditu beharko. Kutsa komuna. Kutsa komun hori, tresna kutsa komun hori, hizkuntza akademikoa aldamiatzeko lagunduko diguna, euskera ez ere, ingelesez, gaztelania zenbat ikaslekin, askorekin, gero eta gilagorekin, ez da, bezkizkuntza batzuk ere, baditugura, hiru hizkuntzen artean transferigarriak eta komunak izan daitezkeen elementuak dira. Prozedurak eta estrategia didaktikoak. Nola egin eskaintze ikasleari eskaintzen diogun inputa guztiontza ulergarriagoa. Nola egin ikasleei edukia prozesatzeko elkarrekintzan ere prozesatzeko, eta dira, diazten laguntzeko eh, ze estrategia erabili. Horren inguruan baditugu, beti da ni, bestela eh, ezinateke dauden lekuan egongo, baditugu bidean, ezta? Hor sartzen zaizkizue e, dituzuen irakoketa planak abidez, inputa ulergarri egiteko momentuan. Hor sartzen dira elkarrekintzaren inguruan, ahozkotasunaren inguruan sortu dira ekimena. Hainbat eta hainbat ekimen baditu e, eh, alako kezkei erantzuteko, ekimen horiek biltzea, partekatzea eta komunian jartzea da eskatzen dana. Eta askotan bai e, eh, arazori izan dugula, ezta? Ditugula e, gauza desberdinak Ingleseko irakasleek hau daukate mintegi baten daudelako. IPEk e daukate beste ez dakiz beste mintegian daudelako. Ahozkotasuneko mintegi hemen dago eta olibarrikoak erabilerarek ezbertak alabiltza, eh? Hoi guztiak kaxa da ekarri behar ditugu. Eh? Konpartitu, partekatu ikusi mund ditugun hildo komunak eta badaude erantzunak esaten bezala, estialako desberdinak, hoien dira kaxa da ekarri behar ditugu Adibidez, gela barruko prozeso sozialen hizkuntza dirazgeak. Gela barruan bizitza soziala dago. Eta oso errepikakorra egiten dena. Eta hor, harremanetarako hizkuntza mota bat sortzen da, eta hori antolatu dezakegu, identifikatu dezakegu, horren adierazleak identifikatu ditzakegu, eta bildu ditzakegu. Ingelesean behar ditugu, eta zerrendatzen ditugu, euskiraz ere, Zergatik ez, identifikatu, zerrendatu eta ikaslei eredu moduan edo, edo lanketarako baliatu. Prozesu kognitiboan hizkuntza dira zlear. Konparatu, saikatu, deskribatu, hoie guztiak komuna ditugu, ezta? Ikasgai guztietan ari gera, eh, funtzio kognitiboak eguet bideratzen, horiek ere metadisiplinarrak dira, pensatzen ikasteko prozedurak dira, horiek noa dirazten dira. Zizkuntza dirazten ari zaitu gauz horiek egiteko. Egiten ditugunean beti dago txamponaren bestialdean hizkuntza. Oiek egiteko hizkuntza erabiltzen dugu, ze izkuntzan bota da. Berriro ere, gure ingleseko esperientzia ikusita hor, izugarrezko onrapeta dago, eginda. Men adibide etxo bat emango dizuet, baina horrelako eredu pila bat ditugu eskuartean momentu eh? Zer da definitzea eta nola definitzen da? Zer da klasifikatzea, saikatzea, hortarako sei hizkuntza dago. Eta bar, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar. Euskera zer dugu hau behar dara? Ba, baute daukagu, baute daukagu definituta, zehaztuta, argituta, zerrendatuta, ze hizkuntza sortzen zaigu ikaskuntza irakaskuntza prozesua. Baute daukagu horrelako adieraz referentzia bat ikaslekin lan egiteko, eredu gisa emateko, baliatzeko, beraiei ere eh adierazten dutenean eh, irakasteko. Ba, behar dugu, eh? hiru hizkuntzetan behar dugu. Eta frantzesez lau hizkuntzetan. Eta jarra izakeko nahi dizuten tresna kutxa, ez da? Eta hemen elementuak berdintza izizkuntzatan ari geran, eta nundi gazto zen, eta zertan ari geran, komunak dira, gure gupitxoak hor daude, guztion eskura. Baina hori ez da nahikoa. Gero gutako bakoitzak, disiplina bakoitzak bere bizikleta mota erabiltzen du eta bere zereginetarako. Eta hor, beste hizkuntza mota bat, beste hizkuntza erabilera batzuk sortzen dira, eh irakurtetaren adibidearekin jarraitzen baldin badugu matematika problema baten ebazpenak eskatzen duen irakurketa estrategia eta historiako testu luze baten laburpenak eskatzen duen irakurketa estrategia guzti desberdinak dira. Historialariak bereak irakatsi beharko ditu eta matematikariak berea. Hortarako aurretik jakin beharko dut zeintzuk dian, ezta? da jakin beharko dugu gure zereginak bakoitza gureari begira, ez? Orokorrektasunean, ea hauzkotasuneko jarduraren bat sartzen dudan nire matematika klasean, baizik eta nire matematika klasean pensatzeko, elkarrekin aritzeko, eh, pensatzen duten hori adirazteko zer behar, ze hizkuntza behar da. Hori, bakoitzak dakigu eta bakoitzak hausnarketa hori egin behar dugu. Gure zereginek sortzen dituzten berezko hizkuntza beharrak identifikatu egin behar ditugu, beharroiek behar horiek sorditzaketen arazoak aurrikusi, urpintxoak behar ditut edo ez, barra behar dut edo ez, kakun daitezke edo ez, mendin bizikletan jarri ditzaket edo ez, horren arabera, erabaki behar dut nola lagundu eta hortarako estrategiak eta euskarriak, kutsa horretatik asko, eta beste batzuk disiplinako berezkoak, behar ditu. Nik uste, idea klabea gure hezkuntza sistema eta gauden egoeran hizkuntza agerian jartzeko, etengabe agerian jartzeko e, beharra da. Etengabe behar dugu, egiten dugu gauza guztietan, guztietan, matematikakoa, zein futboleko monitoreak. Zen horrek ere, matematika euskaraz egiteagatik, futbolean jokatzea, ba, uste, ez tala gauza bera. Futbolean jokatzeko euskera, ba, futbolean ikasi beharko da. Bueno, gurotzen baiz, eh. Hizkuntza gerian jartzeak eskatzen diguna da, e, Polin zen, eh, zea da, baina polita da egiten zait, hizkuntza betaurrekoa jartzea. Eten gabe, egiten dugun guztiaren atzean, kristal, kristal horrek zer dokan barruan hori e, etengabe agerian jarri da dugu. Beraz, hizkuntzako bitaurrekoa jartzea importantea eta horrek zer esan nahi du? Ba egiten ditugun gauza guztitan begiratu behar diogula hizkuntzari. Jarduera bat, gelarako jarduera bat diseinatzen dugunean, begiratu behar dugula zer egingo dugu, Eta horrekin batera ikusi beharko dugu irakasleak ze hizkuntza erabiliko duen eta nola egingo duen ulergarria, ikasleak zer egin behar duen eta horretarako hizkuntza behar duen, hizkuntza hori daukan edo ez daukan eta ezpa dauka zen laguntza emango dio dan, eta ze euska, euskarri emango dizkio dan e, laguntza. Eta pistak baditugu eta horiek e, metatzea eta biltzea izan. Hizkuntza irakasleen zeregina hemen hizkuntza irakasleak omen ez dakit denak dira. Zein da gure funtzioa? Batetik, gure zeregin propio ditugu. Eh? Ba, literaturak ematen dizkigunak, eta hizkuntzak ematen dizkigunak, tresna kutsa hori eta zuen disiplinetako zuen disiplinako hizkuntza behar berezi hoiek erantzuna eh, berbera era berean eh, gure erantzukizuna da Baina badau dago seguraski eh funtzio importante bat prozesu honetan eta hau da guk badakigula hizkuntza betaurreko hiek erabiltzen. Guk badakigula betaurreko hiek eh betaurreko hiekin eginkizunei eh, zereginei begiratzen eta hor dagoen hizkuntza e, agerian jartzen. Eta hortan ba beharko dute eh ikasgaietako irakasleak ez daukatelako mm, begira da hori, ezta? Da? Hizkuntza irakasleek baditugu estrategiak eta baliabideak eh, hizkuntzan laguntzeko. Hori da gure zerikina eta hortan baditugu. Hoiek ere badira hutsa komunea elkartzekoak eh, eta e, seguru aski orain artean bezala, eta azken urte hauetan bide luzea egin dugu horren ingurua, jarraitu beharko dugu eh hizkuntza akademikoari leku baten ematen gure ikasgaietan era sistematikoan hainbat prozedura, hainbat eh, adierazle, baliabide eskaintzeko momentuan. Besteok, erabili eta baliatuko dituzten hainbat eh, prozedura eta baliabide sistematiko pilantzeko eh, lekua baba izkuntza. Eta maitzeko, ba, aserako mezuarekin bukatu nahiko nuke, izkuntzaren rataera integrala Ba guztiok elkarrekin, elkarlanean, ipar berbera markatuta eta ipar horretan indar guztiak metatuta, esperientziak eta ezagutza guztiak metatuta taldela, taldelanean aritzeko e, gaia da. Eta hortarako daukagu eskutuz proiektua, hori ere oso lotzeko adet eta e, zait. Eta posten naiz, emaitzetan dagoeneko ikusi ez da. Pentsatzen jartzen da, diran eskuntza komunitateak, ba, bidea egiten dutela, eta hobetu ere egiten dutela beraz.